Euskal presoak eta jazlariak etxan haitu Bilbon egonen naiz zortagaren amalagoa. Por le respect des droits des prisonniers, je serai à Bilbo le 14 janvier. Nuk ere esatzen dugu. Zarek deituriko Bilboko manifestazioan izango naiz, urtarriaren amalauan. Euskal preso politikoen egoera salatzen dut. Dispertsioak gizaskubideak urratzen dituelako, nik salatzen dut kristal baten atzean ikusteko milaka kilometro egin beharrak amorrarazten nahuelako eta herrian bertan besarkatu nahi ditu dalako, nik ere salatzen dut. Salatzen dut. Denunzio a este estado que impone una política penitenciaria basada en la venganza. Denunzio a este estado autoritario que arbitrariamente excluye de derechos a sus ciudadanos. Por eso, reivindicar los derechos de los presos el día 14 es también reivindicar la democracia. Euskal presoen, senideen eta gizarte osoaren eskubideak defendatu behar ditugulako eta espetxe politika nazkagarri honekin bukatu behar dela aldarrikatzeko, oiukatzeko, amalauan denok bilbon elkatu bagara. Nik ere salatzen dut. Okainan bekainak berriz Estamuz bat eta Azken